Wah, abang menemukan mainan teman. Wow, mobil keren. Bagus sekali teman, warnanya cerah. Wadidaw, ya teman, ada banyak sekali mainan. Wah, mantul-mantul, besar-besar dan bagus-bagus. Wah, mainan-mainan ini keren ya. Hmm, abang mau bagi-bagi mainan nih teman. Ayo yang mau, dipilih-pilih mau yang besar yang kecil terserah bebas ayo teman di subscribe dulu biar kebagian oke teman wow ini mobil apa ya teman wah ambulan mantul bu di sini juga ada mobil molen Asik sekali. Wah, lihat teman, forklift. Wasik, wasik. Wadidaw, di situ juga ada ambulan, teman. Wah, keren sekali ya, teman apalagi uh ada mobil tangki keren ya warnanya yang mau siapa yang belum subscribe biar kebagian ayo di subscribe mobil-mobilannya bagus-bagus huhuy taruh sini dulu ya wadidaw ada off-road Wah, di sini juga ada mobil eskavator. Mantul. Wah, ini mobil tentara, teman. Asik ya, warnanya cerah. Wow, eskavator besar, mesin alat berat yang bisa digunakan di berbagai macam. Uh, keren sekali. Kalau mau di subscribe teman. Yang belum ya. Oh, bus panjang. Namun paling banyak beroperasi di kota-kota Wih, panjang sekali bus ini. Wah, ini enaknya dibagiin. Uh, keren-keren. Ah, kalau yang ini mobil apa ya teman? Wah, uh, ini untuk yang belum mandi. Abang kasih yang ini, mobil towing. Keren-keren ya. <laughs> Wah, jatuh teman. Wah, mobil roket uh hmm ini dump truck besar ya uh iya dump truck besar Wah, kalau mau mainan besar kayak gini, di subscribe teman. Untuk yang belum ya, wah keren. Wah, yang itu kontainer besar. Mentul. Ah, ini kereta api. Hai. uh, ada kereta lagi, teman. mantul wah ada eskavator lagi wah asik wah ini mobil tangki teman wah tangkinya bagus ayo kita coba Wow, bagus sekali teman. Ayo yang mau, di subscribe dulu biar kebagian. Wah, wah, wah. Wadidaw, eskavator besar lagi. Hal tersebut untuk efektivitas pekerjaan. Asik sekali teman, keren-keren. Wah, ini ada dalam truk merah. Mantul ya. Wah, di sini ada mobil tank juga, teman. Uh, keren sekali ya. Wow, ada mobil derek juga. Ih, bagus sekali. Ayo kita cari yang lain. Ah, mobil es krim. asik yang mau es krim, ayo di subscribe. Hehe, biar kebagian es krim juga. Wow, wadidaw, lihat teman, ada mobil sampah. Mantul. Apalagi? Wow. Tangki panjang teman. Wow, keren sekali. Wah. Wah, forklift lagi. Asik. Ah, mobil kontainer. Wah, keren sekali ya, teman. Pokoknya mantul-mantul teman. Uh. Dam truk besar lagi. Wow. Keren. Ah, ini mobil damkar. Wih, warnanya bagus teman. Wah, ada tangganya juga. Wah, wah. Wow, sudah terkumpul semua teman. Wow, banyak sekali. Ayo, yang belum subscribe, di subscribe biar kebagian. Wow, mantul-mantul, bagus-bagus. Jangan lupa ya teman, besok kita main lagi. Biar asik, di subscribe dulu. Dadah!